Thank you. sayem tentrem minangam tenting sawangku geniro gesang peperayan bisa dadi kuarek ingkang sakinah mawadah waroh emak hehehe você I'm like a Shape. sampun dados for